temps j'ai couru après les vanités, trop de temps j'ai perdu pour mes propres intérêts. La parole me demande de racheter le temps. Je sais que tu reviens comme un éclair en un instant. Trop de temps j'ai couru après les vanités, trop de temps j'ai perdu pour mes propres intérêts. La parole me demande de racheter le temps. Je sais que tu reviens comme un éclair en un instant. Et au ah, je veux me préparer, être trouvé, sanctifié, car je sais que ton retour est proche. Je sais que ton retour est proche. Et au ah, je veux. dans des choses inanimées. Les L'ennemi fanfaronnent car je n'avance pas. Bientôt la trompette sonne, Yeshua aide-moi, Yeshua. avancer au rythme de ton cœur, me consacrer à toi Seigneur, j'abandonne tout, je veux marcher dans tes pas, avancer au rythme de ton cœur, me consacrer à toi Seigneur, j'abandonne tout, j'abandonne, j'abandonne. revient, c'est bientôt la fin. choix revient, c'est bientôt la fin. reviens. il dit Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le Machia brillera sur toi. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont longs.